si me espera sola, solita. Creo, mami. bien. bien, la finca Mike. con la segunda partida. Y tocó el cementerio abandonado. Oh, Dios, mira dónde empezó. Medio de la. Hay dos Bien. La Lauri, Screamer, está el modo anónimo, un. Eh, tap y una Jane Romero. Y esto de nuevo. la Shane. no ah, no, la Lauri. También la Shane. Bye, bald wieder. to me.